de gas natural licuado. Unha cantidad equivalente a 4 millóns e medio de bombonas de butano xuntas. Unha operación de risco e unha operación ilegal. Porque os gaseros cargados con gas non poden cumplimentar a normativa de navegabilidade no interior da ría de Ferrol. Por tanto, é unha entrada ilegal a instalación, a planta de gas de Veganosa é unha instalación así o determinou o Supremo en catro sentencias. E o goberno de Rajoy en funcións, en vez de aplicar a lei como dicen todos os días, e por tanto pechar esta actividade, aí esta instalación ilegal, decideu excluir a instalación de Reganosa dándolle novas autorizacións da aplicación da legislación medioambiental e de seguridade. Unha situación escandalosa e que mostra o 95% da súa capacidade. Esta instalación desde a súa posta en funcionamento é unha instalación deficitaria que nos costa a todos 600 millóns de euros que levan ingresados os promotores. Non é casual que os ciudadanos deste país estemos pagando as tarifas máis altas do gas e da electricidade e as empresas e o oligopolio eléctrico do Estado español, as empresas de Veganosa forma parte precisamente deste concepto chamado déficit energético, con 600 millóns de euros que pagamos. E ahora nestes momentos, o goberno de Feijó lle está facendo unha campaña para aumentar a capacidade de producción. É dicir, cando apenas funciona o 25% da capacidade que ten otorgada actualmente, pretenden ampliar a súa capacidade. E para que? seguir firmando o ciudadano e en vez de 60 millóns ao ano recaudar 100 millóns, 120 millóns. Porque o sistema energético tal como está concebido no Estado español paga en función da capacidade do que produza, como se si non producen nada. A planta de gas de, de Reganosa é un exemplo da corrupción en Galicia. Esta planta se instalou cando estaba previsto facela no porto exterior, se reubicou no interior da Ría de Ferrol para que o Grupo Industrial Tojeiro se fixera fraudulentamente con 30 millóns de euros en plusvalías de forma fraudulenta e que a connivencia dos gobernos da Xunta de Galicia. O oligopolio do, do Estado Español, que según o Observatorio de Sostenibilidade ganou no ano pasado 4.200 millóns de euros, é así pola connivencia dos diferentes gobernos ao longo das últimas décadas. Gobernos do Estado que legislan e gobernan a favor estos oligopolios eléctricos e logo cando salen do goberno son recolocados nos consellos de administración das diferentes empresas energéticas Veses o caso de Felipe González, o caso de Aznar, o caso de Isabel Tocino, o caso de Loyola de Palacio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos cobrando nos consellos de administración centros de miles de euros ao ano. E isto explica a convivencia dos gobernos con estos con estas empresas energéticas. E o caso de Reganós é un caso de corrupción en Galicia, coa connivencia dos gobernos, tanto inicialmente de Fraga e actualmente do señor Feijó, que despois de facerse fraudulentamente con esas plusvalías, ahora están promovendo a súa ampliación, precisamente para duplicar os seus ingresos a costa dos ciudadanos. Por eso, desde aquí, denunciamos esta situación, exigimos a aplicación da lei, a aplicación da legalidade que tanto dice Rajoy, que despois da sentencia do Tribunal Supremo teñen que pechar esta instalación e o que teñen que facer é abrir un gasoduto que por Tui non suministraba gas máis barato en Galicia e que teñen pechado precisamente para justificar o funcionamiento ilegal desta instalación. E tamén exigimos desde aquí que hai que facer unha auditoría ao sistema energético para acabar con esta estafa identificar as responsabilidades dos diferentes responsables das empresas e dos sucesivos gobernos que veñen facendo e legislando o seu favor. Amigos e amigas, planta de gas fora da ría.